Somalia, Somalia, Somalia, Somalia, Somalia, Somalia, Somalia, アルマワリカイソーティディアシャディアソーティディアシャニアディアシャニア マルハニバサラマステシャンクタママサママママママママハハサリシャハマジソティ すてハーハドラアムラジャータ罠何だこの

が迷い出し苦情なる愚臣ア話スラ今再びゴーマともども常世に返してくれよや 超人合唱浄化せよ前線浜屋津何哀れなるかな客と破壊神が明日あっち に食わせる魂などないわ1万2000年ぶりか反逆者アスラディウス様のおっしゃられたことはまことであった 1万2000年ぶりか反逆者アスラリウス様のおっしゃられたことはまことであったよもやよみがえってくるとはなんと業の深きことよ貴様はうんもしや記憶をなくしおったかこのワイジン 忘れたとはなワイゼわしまり反逆のアスラ七星天たる我に征服するがい七星天だとふんふん戦いしか知らぬかつての不完全な発信将とは違うのだ 聖天こそこの世界の秩序を司りし最も高みに立つものまさしく御法の神よアスラよ汝の力は1万2000年も昔のいわば化石それで我を倒すことなど夢のまた夢よ行くぞカー て声も出せぬようだな。汝が寝ていた一万二千年の間に、我らはさらなる高みに登ったのだ。俺は汝の娘にして我らが巫女。ミスラ様から授かりし力よ 俺の娘。ミスラの力だと何をした何をしたか言ってるの言わせてみよう 聖天を名乗りアスラを葬らんと襲いかかるワイゼンワイゼンは八神将であった以前に比べ比類なき力を得ていた想像を絶する破壊力を持つ巨体がアスラを圧殺せんと迫る